Alloh taolo kim taqvo qilib sabr qilsa, bunaqa bandalarni Alloh taolo mukofotini zoyi qilmaydi. Taqvo bilan sabr kerak bunday holatda. Mukofot qanday bo'ldi? Sug'ori berdi suv qo'yini. Daraxtdagi bor o'tirib turib, endi qarang, birovni yutdi-da, qochgan, hech narsasi yo'q kishiga nima kerak? Uy kerak, yemoq ovqat kerak, oila kerak. O'tirib Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigorim, men o'zing men uchun nima yaxshilik, ya'ni rizq tushursang, o'shanga muhtojdirman dedi. Ana shu joyda o'ziga nima kerakligini ham kimga ishonyapti? Ibrohim alayhisalom aytdi-yu, Alloh bizga o'zi yetarli deb.